මලිත මදුෂාන් මැසේජ් එකක් දාලා තිනවා මට අකිල් අයියේ බිත්තිවල චිත්‍ර අඳින කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනේ කියන්නකෝ උවමනායි විහිළුවක් නෙමෙයි දුරකථනකයක් දෙන්න දන්නවනම් කියලා මට මැසේජ් එකක් කියලා දෙන ඇත්තටම. ඇයි නෑ මොකටද? මල්ලි මේ මයි මල්ලි මල්ලිත පිට්ටි වල පිට්ටාදන කෙනෙක් ඇත්තට මම දන්නවා මම දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙනවා ටෙලිෆෝන් නම්බර එකක් දෙන්න විදිහක් නෑ. ඇයි දුරද? නෑ දුර නෙමෙයි ෆෝන් නම්බර එකක් නෑ. ඒකයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. පරියෙක් යතේ තමයි යවන්න වෙන්නේ. ඔව් ඒක ඉස්සරහට කොහොමත් ඒක ඉඳ ප්‍රශ්නයක් නැති වෙයි. <laughs> මේ නෑ ඇත්තට මල්ලිට මට වාට නම්බර එක දෙන්න පුළුවන්. අඳිනවා ඇඳිල්ලක් මල්ලිට මුකුත් නෑ ආය මල්ලි. ඒ චිත්‍රඇඳිල්ල නම් බබා ඔයාට කියන්න මම දැකලා තියෙනවායි එයාලා ගෙදර වා එක බිත්තියක්වත් ඉතුරු වෙලා නෑ අයනිකන් කෙලින්ම කලාකාරකට ගියාවගේ තමා ගිය තුළ පුතුම ලස්සනක් කියන්නේ බබා කෙලින්ම එක පැත්තක බිත්තියක මන් දැක්ක සම්පූර්ණ මූදු වෙරලක් ඇඳලා තියෙනවා හරිද තව බිත්තියක රෑ අහස ඇඳලා තියෙනවා බෙඩ්රූම් එකේ බිත්තිය රෑ අහස ඇඳලා කිචන් එකේ කිචන් එකේ ඇඳලා තියෙන කොට කෑම ಜಾති කොට බිත්තියේ අනේ ඒකනම් වෙනම ලෝකයක් ආ. මල්ලි මොකද කරන්නේ මල්ලිට වාට කන්ටැක්ට් නම්බර් එක තමයි මට දෙන්න විදිහක් නැත්තේ ඈ. කන්ටැක්ට් නම්බර් දෙන්න විදිහක් නැහැ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකක් නෑ. ෆෝන් එකක් යාට පාවිච්චි කරන්න ඒකයි. ඔය ඔය වගේ ගොඩක් ඔය කලාකාමී අදහස් තියෙන හැකියාවන් තියෙන ක්‍රියේටිව් කට්ටිය ඉන්නේ. එයාලා එහෙම තමයි ෆෝන් එකක් යූස් කරන්නේ. හරි අමුතු ලෝකෙක ඉන්නේ. හැබැයි මාරම ටැලන්ටඩ්. ඒක නම් මන් දන්නේ නැහැ. මට වචන නැහැ කියන්න. ඒක මන් දන්නේ නැහැ ෆෝන් එකක් යූස් කරලා. අර හුදකලාව ජීවත් වෙන්නේ සිතවිලි වලින් ඒගොල්ලෝ මාර උඩ ඉන්නේ අපිට. ඒව නම් මන් කරන්න ෆෝන් එකක්න යස් කරන්න මොද ෆෝන් එකන් සල්ලි නැමනිට හිති ඇත්තනේ මං කියන්නන්නේ කලාකරවා දුප්පත් කියන්නේ එකයි හදවතින් පෝසත් හැබැයි හෙම බැලුවත් මේ සල්ලිවලින් යාලා ලොකුලොක දෙවල් බලාපොරොත්තුවෙන් නැති නිසා තමයි ඒගොලන්ගේ මේ මිනිමලිස්ට ලයිකැන අඩුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න දේ මන්දන දුපත්ක බන්න උන්ගේ තාත්තාව කලාව තාත්තත්න ගෙතර වාහන දෙගත්තියෙන හනේ පුදුම තාත්ත කෙනෙක් සැප සම්පත්තීරි දරුව ගැන බලන්න නැද්ද සමට අයව ගන්න ඇතු ඇති බලනවාචි බලනවා කියලා පොඩිකට ෆෝන එක කරන්න දෙද බෑන කාටද පොඩිලමට පොඩිලමට අපේ මාමගේ පුතා ගැන මම කතා කරන්න මොකද මේ චිත්‍රන්දිනා කිව්වේ මාමගේ පුතා තාව අවුරුදු වන්න තුනාමාරක් හතරක් විතරද වයස අඳින ඇඳිල්ලා බිත්තිය චිත්‍ර අය මුකුත් නෑ ගේ වටේ මැදලා තියෙන්නේ <laughs> මේ පොඩි එකෙක් අඳිනේම දන්නේ ඉතින් නැතුව ඉතින් මිත්‍ය චිත්තාදනය ගැන කියන්නේ මං මමයි පුතා පොඩි කෙනා ගැන ඉතින් ඒ පොඩි කාර කොහෙද ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන ෆෝන් එකේ තියල්ලන්නවත් දන්නේ නැහැ තාම චිත්තරන් ඇඳ ඇයිනම් හරි නරකයි යන ඇඳලා නම් තියනවා චිත්‍ර ඇඳිල්ලක් ගෙදර පිටියේ ඉති ගන්න දෙයක් ඉති ගන්න දෙයක් නෑ තාම පොඩි එකාගේ උසට විතර නෙමෙයි ඌ බංකු තියලත් අඳිනවා උඩත් අඳිනවා දැන් ඉන්න පොඩි ඌ ආර ඇඳිල්ල කඳුනි බිත්ති චිත්‍ර මල්ලි මල්ලිට මං ඕන නම්බරේ නම්බරේ මාමයි නම්බරේ දෙන්න කතා කරලා පොඩි එකාව ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අර මොකක්ද පේන්ටින් එකක් කරගන්නනේ මාට පැන්සල් පෙට්ටියක් දෙන්න අතට ඒ වුණා පැන්සලක් පෑනක් දුන්නත් ඇති අඳිනවා ඇඳිල්ලක් ආයේ